mic. Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. Manco como Yair 17, no tienes nivel. Yo le puedo ganar gallito de Celica.